Excusez-moi, messieurs, euh, Peter, il fait du boucan dans les vatères. Steven Tu vas pas me croire, j'ai plus mal au vide. je suis guéri. Par contre, on ne peut plus rentrer dans les chiottes, il y en a de Merde